mamelani ke bantwana bam ngoku umntu uhleli ngokwendawo yakhe ne kwitafile nganye kunomsebenzi ofuneke wenzile ama-orange ama-orange anesandi ubu phambi kwetafile yakhe uzawubhala lobu ngemibala ngemibala siyabona ama-orange ama-apile anodongwe uzokwenza uzakwakha ubu ngodongwe siyavana ama-apile kuze amapere ninepenti mapere unephepha phambi kwakho uzokwenza ubu lo besifunda ngaye phi emethini ngoku yathini ufuneke umbhale ufuna ubona uba umisu umbambile na la bu siyavana mapere good ibhanana ndibeke apha kuni ibhodi nesanti kule bhodi nesanti yakho uzandibhalela yabu ebhodi siyabana kuze ii-grapes banamaphephana amancinane abhalwe ubu ne uzawuzoba izinto osazikhumbulayo ebesithetha ngazo okanye ozibonayo etafuleni ngobu uzizobe apha kweli phepha lakho siyavana bethulana klasi singaqalisa ke ngoku sisebenze ungaqalisa usebenze ungaqalisa ubhale ungaqalisa usebenze phezulu wehle unyuke jikele phapathini good khawuphinde ucime sibona ingakovayo okay jikele good good pida nyuke wehle nyuke jikele okay musibani ngelinye iphepha lakuyo si size lapha ke ngokwi-rainbow colors mbeke kakhulu wakwazi umgqwetha mntanam akamle kakuhle ngohlobo suezikwehla okokoko umane usehla okokoko umane usehla yehla unyuke ujikele phinde uthethe enye ikhala mbeke unyuke ujikele yabo yehla nyuke jikela jikela jikela jikela jikela ufika pha egqibeleni jikela jikela jikela very good incwadi yam ubona usibuthi uzobeni into lo uzobe uzobe ntoni umntu umntu ukhona ub umntu ukhona ub o oh, umntu obalekayo so uyabaleka lo mntu okay good lena libala libala lothini kanye nibala lelothini ibala lelo dlala ibhola ibala elinye ibala wazi ntoni ngebala ngaphandle kodlala ibhola ibala elibaleka abantu eh.